عن ساكني صنعاء حديثك نجوى فوج النسيم ويخفف المسعى وكيف كيف أمل قلب الكلام العدنا يرعى العدنا يرعى وما يرعى العهود إلا الكريم